tutto. Il bot e il controller. Siamo in questo ascensore. sentiamo niente. di produzione, ma non ti piaceva la carne. Ma non c'è un'altra strada. dove devo andare? Come Ci arrivo di sopra. fare qua prendiamo questa roba qua qua dobbiamo scendere cambisti ah ma questo qua non era il mio amico pensavo fosse il da dove adesso mi dovrei... Mm, perfetto. Ho tutto. Il bot e il controller. Ma ah, da qui? Perché forse ci sono delle strade alternative. Bello come oh, sono salito per questa scala. Intanto ricordiamoci sempre che dobbiamo lottare tutto. Se sparo alle ah, bottiglie esplodono. Proviamo. Le bottiglie sì. Ma cosa dobbiamo fare? Ok. Si muove. Qua c'è qualcosa che mi fa glitchare. Invece qui mi devo buttare giù. Qui c'è qualcosa da raccogliere, non l'ho raccolto. questo l'ho segnato e ora sappiamo uno dov'è questo l'ho anche segnato cos'è che mi ha dato fuoco? Armi tecnologiche perforazione. Le armi tecnologiche permettono di ricaricare, no, di caricare colpi, potenti colpi in grado di perforare i rapidi e i ripari leggeri e colpire nemici. Cioè Continua. invece ah no intanto facciamo esplodere quella roba lì perché mi dà fastidio Viene amato, cos'è sta roba? Peter non si fa niente. Minchia madre! Levatemelo di là, cazzo! Ah ma c'è un tizio qua. Un in meno! intanto X e ci curiamo intanto ho preso fuoco distrai i nemici c'è qualcosa in questo video Io non capisco minimamente cosa io debba fare. Prendiamo sta roba. Prendiamo tutto quello che c'è da prendere. Vediamo se loro avranno, loro hanno le munizioni. Vediamo se ci vorrà solo un secondo. Eh, ma cosa mi dice che sei morta? Ah no. Ora sì. Tanto questi qua non ho visto se hanno delle munizioni. Ora sì, le ho trovate. Però sembrano tante ma finiscono in fretta, eh. Le munizioni. Più o meno. Cosa stai aspettando? Perché sanno a fuoco tutto qua? Prima mira, poi spara! Perché mi dice prima mira e poi spara? Io non ho fatto assolutamente niente. adesso sto cercando di razionare un po' i colpi questo mi ha lanciato la solita granata che dà fuoco bene questo ne aveva alcuni meno male ora sto pure andando a fuoco per qualche motivo questo è a posto Io non ho ancora capito cosa significa surriscaldamento. Cosa intendono. zero cortocircuito porca vacca e niente fare un accipiti ce l'ha. Quanto cavolo di vita? No, cavolo, finito i proiettili, non va bene. 99% quattro l'ho ucciso cos'ha questo ha ricevuto un oggetto iconico insieme a un set di istruzioni di creazione puoi usare queste ultime per creare versioni migliori dell'oggetto quando si crea una nuova versione di un oggetto iconico L'originale viene distrutto, gli oggetti iconici possono inoltre essere potenziati come le armi e gli abiti normali. Il potenziamento ne migliora il livello e le statistiche in modo che restino sempre utili man mano che avanzi nel gioco. Ok. Io prendo tutto. Porca vacca che tryhard che è stato. vedere tanti tagli è perché ogni tanto devo devo interrompere un attimo la registrazione per un motivo o per l'altro forza via andiamocene oh abbiamo finito entra in che ascensore si fanno affari, vi. Non posso negarlo. Sì, perché ho ragione. Sempre. Finalmente l'hai notato. Eh, sono salito di livello perché ora ho 120 di vita. Sempre se si può salire di livello. La città delle opportunità e dell'odio fraterno. Oddio, che è successo a sta macchina? nostro vicolo. No, non voglio fare nessun viaggio rapido. A meno di beccarti un proiettile, vagante o no. R, quindi vediamo cosa possiamo vendere. E direi di vendere soltanto tipo questa roba qui. Quanti soldi ci siamo fatti? 82.000, boh, non so se tanto. Segui Jackie qua. In quel caso finiresti col botto, sì. L'uscita che la gente non dimentica. Vinceresti comunque. E ora, Jack? E ora? Andiamo a casa, siamo misti e facciamo qualcosa che mi fa sentire vivo. Potevamo lasciarci le penne dentro. Poco, ma sicuro. Sono i rischi del mestiere, Jack. Ancora una volta abbiamo evitato per un pelo la falce della morte uguale, pasticcere. Questo ci capita un po' spesso. Ricordati di dire a Dex Ora, visto che dobbiamo fare una nuova missione... Come butta, Mr. V? Ho il bot. Com'è andata? Hai avuto problemi? Vorrei soltanto finire il video e vuole parlare volevo rischiare. Quindi come hai fatto a convincere Royce a darti il flattello? L'unico modo che conosco che funziona sempre, la forza bruta. Hai le palle quadrate, Mr. V. Che mi dici dell'incontro con Miss Parker? Devo ancora occuparmene. Oh, no. Sappi che parlare con lei è l'unica possibilità per arrivare a La Parker ti aspetta all'Izzy's Bar, in bocca al lupo. intanto per adesso il punto di vediamo cosa possiamo migliorare comunque per adesso io direi salva partita qua conferma partita salvata quindi detto questo il video è finito spero vi sia piaciuto è stato un po' un casino lo so perché è stato un casino. Abbiamo. Mor- cioè, sono morto un sacco di volte e ho fatto un po' di casini comunque. Spero che il video vi sia piaciuto nonostante questo e ciao!